Quero ver todo mundo balançando. Ninguém pode ficar parado. quero ver balançar Todos lado a lado Vai ser toda noite Vem dançar até cansar Mexe, remexe Que é uma loucura Vem ao meu lado Fica parado Mexe com tudo Que é uma loucura Vem ao meu lado Fica parado on the side Congo, Congo, Congo.